Aidez-moi Mais qu'est-ce qu'elle me fait cette folle Oula Non Non, non Je préfère sa connasse. Je suis trop bégé de la mort qui tue.